ngin yangam ketu ket ni sepang ke jela lejong mekelia mentangan poi sekoi pat bat kata kedai ka ei ke distrik ka barus pak tam hapo ke jela mekelia ku blai sibune pi subscribers baro ki maju so tan pan page ki video so ke channel storyteller london ya ke jela mekelia la pia hakikat art lek distrik bat kini ki distrik Kidon laka jongko jongko sais. Kidon laka jongko jongko jingbun brio. Laka jongko jong. Ka literacy rate. Bad kiwe kiwe. Ladangan keli ka ke district ka parus patam hapo ka jelam me kalia. Lese ka jubab ka buon ka balat baniya ka badai. Namar barabor ngiju kampet syaki benta ki bakam syaneng jongko jelam. Ka South Garo Hill District, ka Don Harilum Garo. La establish ya ketika distrik hagas nem siajar kendai spa kendai pua. Ka jinghe jongka kalong tang siajar praspa sanpo square kilometers. Ka jing don brio kalong silak saupu arajar lai spa lai pusaungut. Hagas nem arajan rio ketika distrik kalalong ke distrik. Kala kabasa din tam hapo ka jela mekliya. Haka sensos jong ka senem arjar katway. Kadai ka distrik ka baduna beriutam hapo ka jela mekliya. Hapo jong ka tiga distrik ka don praspa sauti liki senong. Bat ka nong ba jong ka kadai ka bakmara. Kadon lai teliki blok. Betasing development blok. Zigzag development blok. Bat di Malgrie Development Block Garden Southly Kisop Division Kancing Bun Brio Kalong Silak Sopo Arajar Laispa Laipu Saungut Henry Tang Katway Point Arpunyo Persen Naki Nong Siong Sinong Jong Kateike District Kidei Kibaduk Tasam Lani BPL Kuntai Yaka South Garuhil District Latip Kumka District Kabarius Patam hapokkan jelam kelia.